ODS-ak uno erakundeak aurkezten dituen amazazpi proposapen dira. Hauek elburutzat bakea eta justizia bermatza dute, eta honekin batera lurra zeintzea, aldaketa klimatikoa atzean utzi dezagun. Bide honetan, amazi proposamenean oinaretuko gara. Bakea eta instituzio sendoak babesten duena. Gaur egungo mundu egoeran, hainbat herrialde violentzia konstante batean bizidera. Siria, Ego edo Somalia dibide gisa. Armenia eta Azerbaianeko gatazkak gehitu ere. Horregatik, guretzako herrialde hoietako biztanleriak violentziaren aurrean seguru bizitzea eta sentitzea izango da. Justizia pertsona batek bizitzeko minimoen artean egon behar du. Honela behar denean, diskriminazio edo injustizia baten aurrean bere burua defenda dezake. Hildo beretik, justizaren administrazioa eta erabilpena alderdi inpartzial batetik jo behar du, beste botere batzuen eraginetatik at. baina hono erakundeak proposatzen dituen leburuak lortzeko, informazio publikoko eta gardenak diren sozietate erakundeak izan behar ditugu. Honela bakarrik lortu dezakegulako bilatzen den justizia inpartzela eta azkunde iraunkortasuna. Eta informatikak zer egin dezake helburu hauetan? Jarri dezagun gaur egungo korrupzio kasu batzuen adibidea kaso hoek gutxitan publiko bihurtzen dira, eta herrialdeari sekretupean mantentzen zaio, ezingo dugu proposatzen diren helburuak lortu. Soluzio bezala, momentuko teknologiak erabilitzakegu informazioek informazio hauek konpartitu eta instituzio garden eta sendo batzuk lortzeko. Monitorizazioa, jarripenak eta investigazio publiko eta informatikoak eginez.